Am trecut primul de caracter de oțel Vrei să fii ca mine doar la primul nivel Pentru toți copiii vreau să fiu un model Atât de stresat probabil o să ajung el tot ce-mi doresc doar dacă dau un apel Genul care nu merge cu fata la hotel Când fac un milion îi dau mamei din el Când fac un milion îi dau mamei din el yeah. Ce-o fi, o fi Vor să facă dori iar yeah. Să le crească mării iar Sunt sătul de gergetori yeah. Guardi și producători Știi, nu stau printre zărani Dușmanii îmi ajung fani <laughs> Și totuși Fie ce-o fi Într-o lună, într-o zi, într-un an o să mă schimb Mai țin minte cum era când eram niște copii Care doar visau hârtii și să ajungă în paradis Fie ce-o fi Într-o lună, într-o zi, nu o să mă schimb Mai țin minte cum era când eram niște copii Care doar visau hârtii și să ajungă în paradis Uită-te pe story să vezi cum ating nori, Noi suntem jucători, mm-hmm, workaholics Zi de zi, vă cum îmi cresc rumoritorii Deja ne știi, vezi că noi suntem creatorii Dăm un party, ne strângem un pic pe rablană, tati Petrecem până ajungem după gradii Scap cu orice fac sunt simpatic Ce-o fi, o fi Toți cu mine sunt la show Jumătate viață studio La microfon dau ce vreau eu Umblu numai cu golania Dușmanii mei iar ajung fania Nu vorbi mie de bani Nu vorbi mie de bani fie ce-o fi Într-o lună, într-o zi, într-un an o să mă schimb Mai țin minte cum era când eram niște copii Care doar visau hârtii și să ajungă în paradis Fie ce-o fi Într-o lună, într-o zi, într-un an o să mă schimb Mai țin minte cum era când eram niște copii Care doar visau hârtii și să ajungă în paradis